Vamos a ver, всегда обрежем, обесточим сами. Лесенку снимайте. Бери. Выше, выше. Вон сюда, сюда, сюда. К столбу. Все. ствол. Давайте, О, парни. Там пол провалился, я вот тут вот. Ага. Вот туда уйдет, если что. Вот здесь на входе прямо. Он прогорел. Погоди, погоди. Сашка, тут аккуратней. for sugar. 对了，快快快，个。点！ ¡Vamos! Блядь. Антон, помогает, я здесь пролил. Вода, пошли. Huh. <laughs> Держи. Тяга. Так, пришел с той стороны, с той стороны. бегая на маленькими кусками. Боюсь. Тега, там никого нету. Да, да, да, она закоптила. Спасибо. Все? Мы все содрали почти. крышей. И что, есть что-нибудь? там прогарик-то есть, но... есть. Да нет, тяга, это не, не оттуда. Ага, вижу. Давай. Вон прогарчик, ну есть. Ходи! C'est pas le C'est pas C'est pas C'est pas C'est Чтобы его не за это, не за... Да-да, сейчас оторвем. Сашка, примешь? Давай, давай вниз, дави, дави, дави, дави. О! Да стой, стой, стой, стой, стой. Давайте тоже здесь разбирайте и стенку тоже подразберите.